笑一笑，大半看镜头，看镜头，哎，看镜头，笑一笑，笑一笑，好的。叫了吗？我不要打你。 Ням-ням-ням. 干啥？有事啊，儿子？嗯，嗯，妈知道。哎呀，嗯，哎，妈知道。 yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum Musik